欢迎我们的主演徐璐、彭昱畅。 少女的编剧包青青，欢迎。呃，大家好，我是闪光，我是闪光少女里面的演员陈金，啊不对，我是闪光少女里面陈金的扮演者徐璐，欢迎徐璐。大家好，我是闪光少女里面那个 <laughs> 那个油侠的扮演者胡一迎 是《闪光少女》里面，呃，西洋乐的王文的扮演者，我叫罗敏杰。大家可以一起说一声“诗歌好”。 我觉得套路已经被他们说完了。 <laughs> 那我就说个八十八分吧。嗯。到时候票房大卖。那每个人都有非常美好的寓意。那今天呢，其实我们邀请到了很多专业的人士来呃观看这部电影啊，比如说有我们中国传媒大学导演系的副教授刘硕老师，还有我们中国电影资料馆节目策划沙丹老师，还有影评人、策划人、四位读书的创始人谭飞老师以及影。 赛仁老师，我们首先呢，有请中国传媒大学导演系副教授刘硕老师上台，有请欢迎刘老师上台点评一下我们的电影还有各位的表演，欢迎欢迎刘老师。 <laughs> 有那么多的片子是在怀旧，我觉得其实怀旧固然特别美好，但是我觉得能够写我们当下青年人的情感状态、生活状态，我觉得可能是一件更难得的事情。所以我觉得谢谢王冉，谢谢晶晶，谢谢我们其他的这些呃演员们。呃，我先想说，因为我自己其实是特别喜欢老晶晶的，对他的小说我都看过，所以我就想说，啊，金金执笔的东西应该一定不会差，就是说从。 内容的文本上一定不会差。然后王冉是第一次拍片子，我觉得导演手法非常的好，真的六分，我觉得特别好，就是话。 确实没有大明星，但是我想我们的这个影片可能就像我们影片当中的这些学民乐的孩子们一样，他们用他们最大的努力在召唤着这样的一个情感，所以我也真的也希望我们的朋友能够好好的推广一下这个片子。我觉得好的电影。 是应该值得分享出去的，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢刘老师。啊，刘老师，其实我知道你也特别少女心，所以其实晶晶也是特别少女心的那种。所以在刚才电影当中，你觉得哪个细节是特别体现那个导演和编剧的少女心的？呃，我觉得两下子有点，我有点说晕。但是我是觉得是这样，我想说一个特别呃深的一个感受，就是可能我们平常看到很多。 我们经常说的话哈，然后这些话可能就是会在春晚的小品当中出现，然后我觉得都特别套路了。但是我觉得在这个片子当中，就是那么的真实，然后那么的顺溜，我觉得这个话说出来不是为了讨好，不是为了去讨喜，它就是符合这个人物，它生长在这个人物身上了。我觉得这个是特别好的地方，而且我觉得静静的剧作真的没有费笔。 想抱抱晶晶，好吗？ <laughs> 原来是粉丝见面会，谢谢谢谢，我们再次掌声感谢谢谢刘老师，谢谢刘老师，谢谢大家，谢谢谢谢，希望刘老师能够带着传媒大学的同学们走进影院支持，好不好？ 好，谢谢谢谢刘老师。啊，晶晶已经激动的不行了啊，见粉丝的机会。来，接下来呢，让我们有请中国电影资料馆节目策划沙丹老师来为我们上台点评一下。欢迎欢迎沙丹老师。哇，您这个这么嗨就上台。 <laughs> 其实我觉得这个啊，这个空间和时间应该留给咱们这么可爱的一些俊男靓女们啊。其实这个这个电影呢，您是这个第二次来看这个影片啊，在上集的时候其实已经看过了。嗯。啊，其实我们知道这个电影呢也是。 我这个鲍晶晶的作品啊，他的第一部作品《这个失恋三十三啊，我个人认为是非常好的作品，开启了我们小妞电影的这样一个在国内的啊在地化的这样一个过程。那这部电影其实让我个人角度来说，说是没想到他可以啊找一个更加青春的这样一个题材，而而且我自己非常打打动我个人，因为我自己从小就是学音乐的。哎，你是学什么？我就拉过弦儿。那我我就在那个音乐附中，我就在音乐附。 十二年时间，就是七月二日啊，那时候真的花了非常少、非常多的就是电影当中，我看到这么多青青春的他们啊，他们可以用这么么相对来说。 九五啊，年轻的带您去看这样的一些影片吧。啊，我在这儿我想这个问这个导演一个问题，好不好？导演，我这个影，其实我们平时做这个影评人，我们也挺毒舌的。这个电影当中，我觉得说，它是关于这个这个二次元的，啊，呃，包括最近这个《青禾男高》这样的电影，它都有一些这样的一些元素。那这个影片，我会觉得说，呃，它关于它是关于二次元的，但是是不是真的是二次元？非常，请您来聊聊这个问题，因为我觉得它本身还是一个。 的的的模式，它其实里面有很多关于这这些些二次元代际样一问题。怎么看我觉得您说的没错。他是，首先他是电影，呃，我们赋予他了，嗯，编，郭晶晶老师赋予了他一点二次元的气质而已。我们就是我今天想看一眼。 这这这一块儿，他是想看一下全国的二次元的伙伴有多少嘛，是吧？我最后最后想说一句，就是我在这个上海时候，上海这个地方是一个二次元文化非常发达的一个城市啊。我在上海影城区是看过好几次这个电影，包括《第一之国》啊，不知道大家有没有看过啊？啊，包括还有这个叫《忍之国》这些电影啊，都是非常典型的这种叫二次元电影啊。当当时下面有一千多位的迷妹啊，只要一出来一个大明星的话，特别特别嗨啊。 我觉得那个电影当中，它真的可能和我们这种呃未来的二次元电影这种创作可以有一些借鉴的一些意义。我希望大家可以通过我们不断的第一次啊这样的电影之后，可以不断的更好的作品可以涌现出来。也祝大家都成功啊！祝电影大卖谢谢谢谢沙老师专业的评判，谢谢您谢谢。哎，说到这二次元，我特别想问问今天在我们现场有多少是因为二次元关注到这部电影的，有吗？ 哇，就是千纸大人的粉丝们， <laughs> 你们不要羞涩，来，让我感受一下你们在哪里。哇，还是很可爱的。来，接下来吧，让我们有请影评人、策划人、四位读书创始人谭飞老师来上台和我们分享一下，让我们掌声欢迎谭老师。欢迎。谭老师会不会非常毒舌呀？我现在很担心。其实我觉得这样很可怕。 好像他们是二次元，我们是四次元。我我有一种强烈的自卑感，因为我觉得这有一条河啊。但其实今天我我是来受教育的，因为我看的很热血沸腾，很燃，很爆啊！现在时髦的词说完都差不多哈。确实，我觉得用这样的方式推明月很好的，因为明月确实是现在很衰落，但是用现代的、用年轻人感兴趣的方式，让明月这个。 衰落的东西成为再一次成为所谓二次元的人群喜欢的，我觉得是这个电影最大的社会价值。大家说是不是？你们看完后是不是觉得明月也很时髦啊？弹扬琴啊，编钟，几千年是不是也有很多的牛的东西，对不对？所以我觉得这个是最好的啊。当然我挺惊讶鲍晶晶，因为我我印象中鲍晶晶她永远走在观众的前面一点。 他当时做失恋三十三天，那个时候，呃，失恋的女孩还没有计算日子，但是自从那个片子后，失恋的女孩天天数日子，好，到了三十三天，她就开始找男朋友了。她觉得，因为鲍晶晶说了，只能失恋三十三天，呃，所以她这个电影给我感觉是她永远走在，呃，至少她这个年龄段的前面。但我不知道鲍晶多少岁啊，我也不想问，因为这个很不礼貌啊。 但是很显然，就是他给到了一个这个年龄层感觉到位的东西。我作为三次元乃至四次元的呃长辈吧，呃，我看了也很感动，真的确实，呃，我可能有点像陈奕迅在里面的感受啊。呃，但是略微有个 bug，因为陈奕迅演了一个领导，但是他居然从车里提的箱子是 LV 的，这个太高调了。呃，还有一个问题，就是那个小盆里的牙箍是好像随时可以取的啊。 你的那个牙箍，那个戴在嘴里的那个，那个就是根据剧情后面就是摘下来了。我我我，因为我儿子现在正要去戴，我我觉得你那个挺好看，哪个医院是可以的？是影视美，那个是影视美，然后只是我们在外面给他加了一圈钢牙。哦，是这样。对，是影视美。对。反正我觉得其实都挺有范儿的，包括这个这个帅哥王文哈，他他穿西装真的很好看。呃，这个这个千子大人。 确实很有很有范儿，很有范儿。但但是现在就是真的，我我希望也是每个朋友，不光是在喝彩，在点赞，你们也去把这事儿传播开。因为现在中国电影市场可能给到这样的电影的空间不会特别大，但是我觉得很多时候就是大家的努力吧。因为任何一种片种、一种类型都需要自己的人群。呃，你们其实找到了自己的人群，我觉得下一步就是，呃。 把这群人扩大，让更多人想来看这样一部电影。真的，我看完后，原来当然我也喜欢 cosplay 那些感觉，因为觉得很好，很漂亮。但现在看完，我觉得其实他们也有深度，这是真的是我第一次感觉到。原来就觉得 cosplay 就是一帮小孩的东西，现在发现不是，他们就是一种生活方式，而且里面也有很多的有意思的东西。呃，所以我其实也在带孩子，孩子十三岁。 呃，老师在跟我讲一些我听不懂的话。现在我觉得我要更尊重他。看完这个电影，我要去更了解。呃，我刚才也提到 bug 了啊，就是可能我觉得里面还是有些套路化吧。嗯，我觉得因为我看了那个李雷与韩美美，是李雷与韩美美吧？它里面也是这种乐队，呃，这个这个去去去比赛之类的。可能这种呃，是不是一定这种方式？当然，这种方式因为它是讲民乐跟。 西洋乐的一个 PK 感，这个倒是蛮好的，但是就是里面的一些细节是不是能更有新意？我觉得可以再探讨啊。但是整体感觉确实是挺燃的。呃，谢谢你们的创作，每个演员都很认真，而且就是在你们的年龄状态下，这个很重要，因为我们原来看的很多青春片都是伪的，呃，一个三十岁的演演一个十八岁的人，呃，你们至少看样子也就最多二十二岁啊。呃，其他没什么了。 就说这么多，谢谢大家。谢谢，谢谢这个四次元或五次元的点评。 <laughs> 来，接下来让我们有请影评人赛仁老师，欢迎，欢迎赛仁老师。没想到是我，你告诉我，很奇怪，这种方式，这这么多主创去给他大胆的说，大胆我说句话，受不了。 <laughs> 还是还是家家人多轮走的时候，呃，我是觉得这个片子其实还是一个。 或者说音乐或者电影，其实在我看来，这电影这都是一个载体。它讲的应该还是一个青春，就是青青春最重要的东西是什么？青春其实也是一个年龄段，它讲的是一个成长。所以这里面最重要的肯定还是徐璐身上的一些东西。呃，他完成一个人物，就是他是走的就是一个呃，但青春他都要完就走完成一个任务，就是要去自我，或者是是否定自我。坏的不是说反映青春的一些对青春的一些故事电影。 要否定自我，而这个片子是要去否一个懒散的，一个不着四六的女孩，在这个电影当中会有一个这样的一个成长。就这个片子是有一个关于成长，的，而这样的片子其实在国内的一些片子里面，它有时候做的太实了。其实我是觉得，以以往的青春片，包括《小时代》也好，也包括《左耳》也好，包括《致青春》也好，这些片子实实际上是非常非常落地的，它跟我们的现实的关系是特别特别紧。 而这部影片，它其实跟现实，它是保持一点距离的，是有点这个电影是它的优点，或者被人诟病的地方，可能都是这一方面，有点不食人间烟火，但我认为是一个很好的地方。为什么？因为我们在读书的时候，在学生时代，不管是中学也好，大学也好，我们实际上是跟社会没有发生这样的亲密接触。而这个片子就是说，这个说是什么？就是说是自己和自己，自己和自己的青春。 发现一个情侣接触，这是这个电影最吸引我的地方。先说这么多。好，谢谢，谢谢雨老师，谢谢。 被老师站在那儿点评的时候，让我找到了咱们电影频道传媒关注单元颁奖的时候那个感觉，是不是特别忐忑？但是其实正是因为这些专业的评委他们的认可，呃，才让我们这部电影有了更多好的口碑。比如说我们在传媒关注单元得到了五项大奖，现在也是得到了更多朋友的关注。那今天我们这么多的每一位的观众，其实都是一位评审，因为我们今天每人都拿到了一个小白板。 那现在呢？就请每位把你们觉得这个电影的分数写在白板上，一会儿我们一起亮分，好不好？各位紧张吗？ <laughs> 拜托了，来，各位深思熟虑啊，考考虑一下，一百分满分。现在干嘛？跪拜。徐璐已经跪了，你们看着办吧啊。 <laughs> 好了，大家打好分了吗？打好了是吧？打好了之后，那我数三二一，我们一起亮我们的白板，好不好？三二一，请亮分！哇，哎，我看见的基本上都是你一百分，还有画画的那个， <laughs> 这么快，这么短的时间就画了幅画啊！一会儿让你说一说，我看看啊。 哎，不是你最中间这位，你你特别明显打了，这是一分吗？还是什么意思？真的吗？嗯。徐璐有什么想？ 想谢谢，呢？我想借这个机会呢，就是上台跟您说一下，您有这么好的团队，像编呃编剧鲍晶晶老师也获过台湾的金马奖，所以呢，我也想等等那个您下次再拍电影的时候，能不能叫上我呀？我也想演您个。电影。您看现在目前呃校园青春片这么大卖。 像《栀子花开》啊，《同桌的你》啊，都卖得这么好，您看，我们要一起合作的话，肯定也能让您的电影大卖。好。谢谢导演。真的吗？真的吗？哇，慢点啊！ <laughs> 导演，你还好吗？啊你反应过来了吗？哎妈，太恶心了！小心脏啊！ 来吧，这个一分的打击，呃，我们先缓一下。来，我们再看看其他的评分。我看看其他的评分都在哪里。哎，刚才那画画的说一说吧，好不好？你画的是什么？我们看不太清楚，但就啊，哎，你拿上来吧，拿上来我们看看好吗？哇，所以你的分儿没打是吗？ 深得套路，哇，这是尤佳，哎，上来上来上来，你不敢接近他， <laughs> 送给鹏鹏吧，好不好？觉得他的表现嗯，更喜欢了，然后给他打个六六六六六。嗯，刚才看完这部电影有什么样的感受？就是觉得因为我本来。 但是呢，我看到这部电影整个就是刚才说的燃了，然后那个通过这部电影就已经爱上七十，啊，人了。但是那个这部小说吧，为什么打八十，就是电影为什么打八十七分？就是我相信在这个电影界没有一个导演是敢说自己作品是一百分，因为都希望有自己进步空间，所以呢，一般这个八十七分在豆瓣上打八点七了。 然后呢，那个那给他点儿进步空间，然后加上那个八呢是中国觉认为比较吉利的。然后呢，可是在中国古传统文化中，七上八下，就是说先运势往下，再运势往上，就是说希望这部电影能大卖，然后运势能越来越好。哇，谢谢谢谢你，真的没想到刚才那么短的时间里你想了这么多。 <laughs> 来，我们再看看还有哪位打了多少分。 九十九点八的呀，是吗？那位朋友，我视力准确吗？看的，就是就是那后面那位，九十九旁边呃彭昱畅后面那个是九十九点八吗？是吗？就是那个戴帽子的吗？戴帽子的啊不是他前面还有一人，对，九九十九是吧？来你说说吧，就你说说吧，来。 啊！哎，大一点声音。我们这边是二次元开始。那个进入二次元的时候，我感觉是二次元最最惨的一次。为什么？就是那个，我们认为就是感觉好奇怪呀，正常二次元不会那样。啊。然后跑上去就抱。最后就是为了说这句是吧？嗯。那你觉得刚才看的人吗？觉得怎么？ 我觉得在就是民族乐演奏里面，现代歌曲是挺好听的。啊，所有的音乐都很好听啊！好，谢谢，谢谢你，谢谢。那刚才我们这么多观众打分，接下来我们就和大家一起分享一下看了这部电影的感受，或者各位有什么问题想要提问给我们台上的各位主创，就大胆的举起你的手，好不好？来，有哪位要提问的吗？来，那位女郎。我一个礼物。 套路都太深了，来吧来吧来！哦，去是这这这，那鹏鹏你，这是什么礼物啊？这是什么礼物？是扭蛋，虽然是二次元的四毛八。啊，是代表了什么呢？宇宙球。 有好多，有好多学霸之类的。然后，但是这个纽带应该是二次元最普及的一个东西。然后，希望大家能够。好的，好的，谢谢你，谢谢，谢谢。那还有哪位要提问？小朋友，小朋友来吧，有什么问题？你也有一个纽带吗？ <laughs> 现在都已经普及到这么小了吗？哇！ 叫什么名字？李广。你管呢？你叫什么？李广轩。啊，李广轩，我是这么酷。今年几岁了？八岁了。八岁。所以你今天你最喜欢的是谁？这些？徐璐姐姐。哇！ <laughs> 徐璐姐姐。 这是你最喜欢的 lion 的玩具，对不对？你管呢？ <laughs> 是不是？那拥抱一个吧，好吗？想拥抱一个吗？哦，拜拜，拜拜。 提问吗？怎么都变成送礼物环节了？后面，哎，就是举手那个，别回头了，就是你来吧，对对对，我我想先说几句。首先，我觉得这部电影应该是因为近期所有的电影我都看完了，然后我觉得应该这部电影是近期中绝对是一一个一匹黑马。呃，也希望能更加排片吧。然后来看这部电影最早是因为鲍晶晶老师，因为也是因为失恋三十三天。 啊，我觉得《呃失恋三十三天》应该是国内在这个片子里，因为当时它也是同档期的一匹黑马，所以我也相信这部片应该，呃，也是一匹，呃，特别棒的黑马，应该票房一定会大卖。那咱们就定五个亿吧。 <laughs> 然后呃，然后那个有一个问题就想问鲍晶晶老师，就是，呃，从《失恋三十三天》到《闪光少女》，我觉得这两部作品应该是在同级别的作家和编剧中，我觉得都是一个特别棒的作品。 这真的是一个特别高的赞美，呃，没有吹捧。然后，那我想问一下，您心目中对于《闪光少女》她的一个，呃，一个真实的评价和一个您对她就在目前整个中国电影市场和就是最近的排片，呃，您对这个电影的票房有有一个什么样的一个期待？那么接下来您还有什么样的一个作品？因为我觉得这是我们想，呃，知道的一个最重要的一个消息，就是您接下来有什么作品的计划？谢谢。 有什么作品计划？有什么？我们没有礼物。哎，有礼物，我可以给你一个拥抱。献上你的微笑吗？加加上微笑。就那些没用的。我可以贡献票房。的，那就谢谢你了，那个那五个亿就靠你了。 <laughs> 剩下的五个亿我们才来完成。那个。 接下来没有作品，那 <laughs> 那那，您接下来就是就是呃，我觉得这两部作品应该在类型上其实呃差不太多，我不知道敢不敢这么说。那您有没有接下来想呃，就是说有在其他类型中有尝试的一个计划？呃，有，但是没有那个能力， <laughs> 啊，对，还有个，还还有一啊，对，你刚刚说了十个亿好吧，那那那我说完，最后就是说，呃，还是呃，我我我没说十个亿，我我们的是刘老师说的十个亿啊，那就十个亿好了，啊，然后呃，那个最后就祝，就定了是吗？ <laughs> 没有，因为我觉得我们代表青年人，呃，对这部电影的支持，毕竟现在能扛得起中国电影票房的，我觉得应该也是我们年轻人吧，是吧？ 然后那个最后再祝这个电呃这部电影《闪光少女》票房大卖，然后呃也祝福我们各位主创能在接下来的各种影视作品中越来越好吧，谢谢。谢谢谢谢你。其实我想告诉你，什么叫好的编剧啊？就是给你的下一个呃结果永远是你没有想到的。对，但是我我我我们希望的是不要太久，不要让我们等太久。 <laughs> 好好好，我相信今天大家可以见证了这个晶晶绝对是圈粉无数啊，所以这也是这部电影的票房保障。来，我们听听还有哪位想要提问？前面的，话筒已经来了。哦，我刚才打了这么高的分，竟然都没有接。我打了非常高的分，你那还是数不清楚，主要是。 <laughs> 我有没有小数点啊？你这个。后面是个加号。啊。添加。呃，是这样的，因为我。 我这个其实特别挑剔，就是我已经很久没有看国产电影，而且就是最近所谓的特别火的那种青春片，我一个都没有看过，因为呃，我觉得非常的不接地气，就看完之后让我没有那种共鸣感。然后今天特别感谢我的闺蜜，因为她特别喜欢鹏鹏，然后她就是特别感谢她今天拉我这个宅女出来，然后今天看了一部电影。 我连续看了两场，但我还没有看够，所以我打算电影式上映之后再去看。因为我觉得这部电影，呃，我不知道大家给我的感受是不是一样，因为我觉得现在很多所谓的贺岁片已经没有那么多会让你真正去发自真心发笑的笑点。但是这这部看这部片的时候，我真的开头就本人，我本身笑点很低，但是这部片真的是让我发自内心的好多的梗，我都觉得恰到好处的让我特别想笑。 但是我不知道为什么，就看到漫展，就是千纸丹那个二点五次元团队去演奏的时候，我的眼泪就哗哗往下流。但因为当时我闺蜜都不在我身边，我感觉我自己非常傻。我说是不是就是岁数大了，可能那个情绪， <laughs> 就可能情绪不太容易控制住。真的是就是那整场演出，我是哭着看完的。我觉得可能就画风突然对我说怎么会突然想哭？ 觉得这可能就是大家说的，就是这部电影难的地方。呃，我觉得看完这部电影，让我的感触最深的就是，以后我有孩子的话，我可能会让他去学古筝。我以为你会让他去加入二次元。对，因为真的可能大家都觉得孩子呃学钢琴什么的，就是非常古典，会表演社但是我觉得，呃，看完这部电影之后，我觉得。 明月确实应该得到更多的推广。我觉得就是对于我在看这本片之前，我也不知道就是有这么厉害的编剧和这么多演技这么好的演员。就是纯一个路人的观点的话，我觉得确实是让我对二次元这个世界和明月有了一个重新的认识。我觉得看电影就是能带给我这些，我觉得无所谓什么 bug bug 这些对我来说都不重要，只要它确实能触动我的很多地方，让我觉得很有意义。 我觉得就够了。我觉得《闪光少女》这部电影非常棒。谢谢，谢谢你这么用心，谢谢。也希望你三刷四刷，好不好？带着自己的家人朋友一起走进影院支持啊！来这边，哎，这是我们刚才啊，好，好好。说那个，我就是纯是想跟演员和导演互动，因为呃，我觉得一部好的电影，在大家看完了以后，会有很多。 记忆犹新的画面，这是他的成功之处。首先，我们一开始的那个饮水机煮火锅，然后到后来升国旗那块儿，我都觉得真的很搞笑。升国旗，唱国歌，唱国歌，对。然后就那个到那个千里大人他们那二点五乐队在那演奏的时候，那个当时因为我我在场上看好多都是很年轻，因为我是一个八零后。然后我原来也是经常的，就是在上学之前经常跟是跑马圈，我能感受到那种。 就是被一个节目去吸引过那种热血，所以说实话，当时我第一幕起，我真的哭了。然后就是对，然后后来我就是看到这块的时候，我就在想，原来中国的民族乐器也可以这么好，就是在这部电影之前我没有认识到。所以我觉得这部电影很多记忆犹新的画面，除了就是编剧的那个故事写得好，还有演员的精湛，以外，还有导演他诠释的手法。 让我们能深刻的记住这部电影，然后这也是一个算是有中国梦的一个题材，所以我觉得一开始我被朋友推荐来看这部片子，我真的不后悔，所以我觉得这部片子上映以后是肯定是要二刷三刷的。然后呢，就是所以你的问题是？所以我的问题是，我就是在想，就是因为因为因因为当时吧，一开始呃，我没有看过二次元和三次元结合的电影。 我就在想问导演，就是当时您在拍这部题材的时候，呃，关于二次元这些，就是那个五零二宿舍这这四个美女，你是怎么去想把她们诠释成您拍摄这个手法？尤其我觉得那个千纸大人有点像当年的林青霞那个六指琴魔，就那个就就真的是那个范儿特别的给力，就让不赞不绝口。就想问导演，就是怎么去，您怎么用这种想法去把这个？ 郝晶晶老师的那个编剧，是那个小这个小说的人物给诠释成了这么的，就是接地气。的。您没想过他就是万一拍出来以后，就是二次元的人会接受不了，会怎么办但是您这个拍的很成功。我也是在站的呀，我也是在 B 站的呀。 <laughs> <laughs> 因为因为当时我在看的时候，我说一个二次元和三次元的电影，因为我没有看过这个类型结合。 所以当时我就在想，导演是什么样的一个勇气去拍这样的片子，而且还把就是这五零二宿舍这几个人都拍的这么有感觉。对，然后就想问一下，就是呃，我想那个除了问导演以外，我想问问我们的那个天池大人。那个就是您您在在就是在拍就接拍这部那个这个角色的时候，是你本人生活中就这么苦吗？还是因为真的很酷，很。 很很喜欢，就是有点语无伦次啊，就是你看，一般苦。哎，我发现千纸大人就是声音特棒，是吧？这电影一出来，千纸大人一出声，哇，太有气势了！你能给我们就是稍微说一两句里面台词吗？ 能再现一下吗？就满足一下我们这个。对，就那句特别酷的那什么，加入我们吧，还是怎么着？那怎么说的来着？就是当啊欢欢迎你，我的。就就就当我们徐璐说完手办以后，们那边。欢迎你，我的伙伴。欢迎迎。我的朋友。 <laughs> 怎么样？声控了是不是？嗯。 <laughs> 哎，对，平时是那么酷吗？他就是一般酷吧，然后有一部分是这样，然后也没有那么酷，还是嗯想跟大家融合的比较好，然后会收敛一些哎，永熙，其实学古筝有多少年了？我是小学呃，不是，我是从六岁开始学，然后学到考完十级之后就有点松懈了，然后因为这部电影又重新捡起来，而且这部电影让我认识到一个不一样的古筝，我们。 自己国家的传统乐器就是很害。谢谢，我把掌声送给永熙精彩的表演还有演奏啊，在里面我们看到那个指法特别娴熟哈。来问问导演吧，怎么样？这个二次元、三次元结合有没有压力？呃，没有。首先，包晶晶是，要不然说包晶是中国很厉害的编剧，他的画面感是非常的强的，他给我们呃呃导演、摄影、美术一个很强的拍摄。 按照的剧本，他会嗯，把他的人物小传做的非常的细，供我们去，呃，包括造型老师去搞定这个人物的气质，不一样的这这这几个门类的呀。 送给导演的，非常棒的一部二次元和三次元结合的电影啊！其实刚才你提到了，说开场的时候就开始吃火锅，哎呦给我们馋的呀！然后又是那个烤肉，是吧？我不知道，问问徐璐和那个鹏鹏，你们俩在拍戏的时候是真的吃了吗？他真的吃了，反正我是没吃到的。 <laughs> 你你说什么？没吃到是什么情况？就是，尤其是那场烤肉的戏，那个肉。 真的很好吃，他。那你没吃到，你是怎么知道真的很好吃的？因为他全吃，全吃了，全都被他一个人吃了。对的。那徐璐这事儿你得说说了。对的，你解释一下吧。解释一下吧，因为那个肉前一天道具老师有给我们腌制一下。哇，真的？对，他在烤的时候真的会有那个汁出来，然后我们那天 <laughs> 那天晚上。 很幸福，本来那里我都不想咽口水的，真的太香了。 <laughs> 所以那个不是演的，是真的，真的香了。嗯，你也吃了点。我没吃，你没给我吃。就是你加过去了，完了之后，对了，他就自己。姑娘，嗯，哎，火锅的戏呢？火锅好吃吗？火锅我觉得是要看底料。他给我们麻酱，我们就觉得还可以，哦，你们还用了调料。对对对，我们那个小杯子里面就有。 胶啊什么的，底料都有，因为你不能找一个辣的，然后辣的话就会出汗，也影响美观。然后虽然这个也不太美观，但是就是我觉得还是要看材料。怪不得吃的那么香哈！哎，那个鹏鹏这次在里面其实戴牙套，我们呃看你说话还挺费劲的，所以你当时 <laughs> 有没有所以破了呀？对，破了，破了。对，经经常就是上面破一段时间，下面破。 嗯，朋友皮比较厚了，这么干。我们把掌声送给鹏鹏吧，这份敬业的精神，好不好？而且鹏鹏里面特别牺牲形象，一直都是没洗头。没有没有，帅的时候我一定要纠正，我那个帅的时候是洗了头的，一定那个造型是洗了头才能做的。丑的时候就不用洗，对嗯，是这样对。其实我觉得鹏鹏演的最棒的一段戏，就是那段和那个王文那个据理力争的那段戏哈。 <laughs> 是不是？其实其实，说出鹏鹏呃和自己相关的一些心声，因为你自己以前不是也学过偶戏嘛，然后你也没有从事那个了，然后所以会不会有自己的那个心情在里面？有一点点，因为我觉得中国的东西是需要被自己的国人首先认可，我觉得这个是要被大家认可的，希望大家可以喜欢，对谢谢谢，谢谢。 哎，王文师哥， <laughs> 这次呃和谁的这个搭档印象比较深刻？哈哈哈哈哈！ <laughs> <laughs> 跟他们搭档都挺深刻，因为师哥头就是多，这种感觉。每次就是拍戏的时候都是，就是对我们这边放了一排是，一派对，然后他那边是一块，所以在现场真的会有这种气势出来？没有没有。 就是拍的时候就这样了，就会有自然有这种感觉所以你生活当中也是那么高冷的吗？没有。在 <laughs> 生活当中帅的。多么可爱哟！还还有哪位要提问的吗？有吗？这边来。哦，你们家露露。哦。 对，但是灭火器喷是真喷，对，真喷，喷了三个吧，喷喷光了三个。 <laughs> 谢谢谢谢你的关心，还有吗？还有哪位？来那个那位中间那位吧，二次元的。 其实有一点像那个片里面这个样子，真的就是他们，呃，瞧不起我们，我们看不上他，然后觉得他们不懂历史啊什么的，然后所以我觉得就是除了那个呃民乐这方面，其实中国的各种呃，比如说中国画啊、传统的那个手工艺啊，其实都是值得关注的。然后，嗯，还有里面那个二次元的场景，我觉得。 呃，就是看得我很高兴，然后 <laughs> 就是那个房间的样子。刚才那个同学说那个一般人不会这样子，但是其实我一直想要一个那样子的房间，但是我爸妈不让。 <laughs> 然后还有漫展的时候那些场景，然后我自己也经常去漫展，然后就是特别有感同身受的人。然后最后，嗯，哦，特别喜欢千纸大人，还有抱金晶。 然后，当然最喜欢的是鹏鹏。这伏笔埋的够长的啊。然后，因为我自己其实不太喜欢看电影，然后这次呃专程为了鹏鹏过来看。然后他那个就是呃，因为国产片嘛，其实一开始没有抱太大的什么希望，但是看完了以后就觉得特别好看。然后。 呃，包括那个鲍俊斌老师之前的《失恋三十三天》，我也是看过的，那那个我也很喜欢。嗯，就是刚巧我都呃看过， <laughs> 然后嗯，然后嗯，最后问一下彭老师，下次演成年人吗？ <laughs> 我非常期待一场吻戏。 <laughs> 你看我嘛？ 哈哈哈哈哈！什么情况？就抛给谁了？抛给导演的，对不对？啊，抛给导演。看您档期。哇哈哈哈哈哈！档期留好啊，好不好？好，那最后呢，我们给现场所有的朋友们送出福利的时刻就到了。接下来，让我们有请我们的工作人员。啊，没有，就是我们各位每人说呃呃三个幸运数字。 然后我们对应一下我们那个证件上的那个序号啊。你怎么又跪 <laughs> 了？是累了是不是？一，一到二。 去我的微博下面评论，九十四九十四九十四，好，好，好，皇后说别以为我眼睛瞎就听不见，看里面的经典台词啊，来千纸大人，我就先说我第一个听到的吧，七十三，恭喜七十三。